最可怕, 제일 무서워해요? 사자, 狮子, 뱀, 蛇,하고 鳄鱼, 아, 还有老虎,老虎, 음, 호랑이. 그렇지. 오늘 우리 호랑이 대해서 노래 배울 거예요. 今天我们要对老虎 来学一首歌호랑이에 대해서 노래 하고 배울 거예요. 친구들, 음, 우리 여기 한번 그림을 볼까요? 我们来看一下图片,来看一下图片.两只,两只老虎. 네, 호랑이 두 마리 있어요. 两只老虎. 어, 그러면 이 호랑이는 조금 이상한 것 같은데? 有点奇怪,有点 奇怪，中迷障你哦？为什么？w h 嗯，我们来看一下。一只老虎，胡狼也喊玛丽，不过我们的瓜条。哦，没有什么。嗯，对了，可以看我们呢，没有耳朵，没有耳朵。一只老虎，胡狼也喊玛丽。

锅里，锅里搞咩？一忽一只老虎，呼啷一下嘛哩？没有，없어요，不过不어哦，尾巴，尾巴，꼬리가不어哦，네？一只老虎，没有尾巴，尾巴，一只老虎，没有耳朵。 耳朵. 정말 이상하지. 真奇怪.真奇怪. 정말 이상해요. 네. 하다. 그럼 지금 선생님 따라서 우리 노래 배워볼까요? 跟着老师一起来学一下歌，好不好？两只老虎，호랑이두마 리。 两只老虎，호랑이두마 리。 한 마리, 이주 라오호, 두 마리, 량주 라오호. 랑이뛸 때는 속도 빨라요, 아니면 느려요. 라오 跑的时候뛸때 快, 빠르다, 还是 아니면 慢. 음, 그렇지. 很快. 아주 빨라요. 好的.两只老虎, 호랑이 두 마리, 两只老虎, 호랑이 두 마리. 跑得快，们绸马丽军的；跑得快，们绸马丽军的。一只老虎没有没有耳朵耳朵，一只老虎没有尾巴尾巴，真奇怪。多么이사다，真奇怪。好的，선天님따라서한번불어볼까요？ 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴。 真奇怪，真奇怪。好的，朋友们，今天我们学了这首歌，叫做《两只老虎》。呼浪一吐马里，老虎呼浪一，一呼浪一吐里奥德呀，嗯。